hello friends welcome back in my channel with Anulekha आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी जन्माष्टमी की पूजा की तैयारी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा तो फिर चलते हैं फ्रेंड्स ये देखिए मेरा पूरा रेडी हो गया है पूजा का सामग्री स्थान से लेके अब मैं 12 बजे लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाऊंगी कपड़े पहनाऊंगी और उन्हें झूले में